Україні! Україна не совок! Україна! Європа! Україна не совок! Україна! Європа! Украина. Ноябрь 2013 года. Объединенные одной безумной мечтой и желанием попасть в Европу, значительная часть граждан Украины окончательно потеряла ощущение реальности. На главной площади страны в Киеве собрались жители столицы, чтобы доказать и показать на тот момент еще действующему президенту Украины Виктору Януковичу, что они европейцы, что Украина – это Европа. Доказывая свою принадлежность к цивилизованному Западу, приверженцы Евромайдана не щадили ни солдат-срочников, ни рядовых милиционеров, ни бойцов подразделения «Беркут», ни просто тех, кто думал иначе, чем они всех, кто не поддерживал их мнение. Молодчики с националистической символикой жестоко избивали. Правоохранители обливали водой, жгли коктейлями Молотова, закидывали камнями, били цепями и битами, всячески унижали. Те же, в свою очередь, стойко выполняли приказ не отвечать на провокации. Безоружные мальчишки, стоявшие в первой линии оцепления, лишь оборонялись и никак не могли понять, за что их убивают. Они честно выполняли свои служебные обязанности, охраняя правопорядок и защищая от обезумевшей толпы государственные учреждения, и ждали приказа от главнокомандующего страны, президента, на решительные действия, которые положили бы конец беспорядкам в столице. Но приказа не было. Виктор Янукович так и не смог отдать команду применить силу против своего, хоть и восставшего народа. Современная Украина. Кто бы мог подумать, что в 21 веке в демократической стране за инакомыслие станут убивать. Майдан с его зверствами над безоружными людьми стал началом преступной деятельности против собственного народа, рвущейся к власти хунты. Одесса – его первое продолжение. От событий, развернувшихся в Одессе 2 мая, содрогнулся весь мир. Обезумевшие, разъяренные националисты живьем сжигали мирных сограждан в подожженном здании Дома профсоюзов. Осматривая хронологию развития событий в Одессе, не остается сомнений, что это была хорошо организованная, проплаченная акция, главная цель которой – проучить всех пророссийски настроенных украинцев. Что-то вроде «бей своих», чтобы чужие боялись. На кадрах видно, как молодые, спортивного телосложения парни готовятся к выполнению задания. Проверяют наличие цепей, дубинок и других орудий воспитания, сбившихся с правильного пути украинцев. Не остаются в стороне и девушки, которые со смехом разливают зажигательную смесь по бутылкам, понимая, что скоро этими коктейлями Молотова будут убивать людей, таких же, как они, украинцев. Не нацисты шли не просто проучить так называемых ими сепаратистов, они шли их убивать. В поисках спасения противники Майдана укрылись в здании Дома профсоюзов, ища там спасения. Многие нашли там свою смерть. Ворвавшиеся в здание радикалы не жалели никого. Ни пожилых людей, ни женщин, ни подростков. Спасаясь от губительного пламени, люди были вынуждены прыгать из окон четвертого и пятого этажей, буквально в никуда. Тех, кому после падения удавалось выжить, нацисты добивали металлическими прутьями и дубинами. Выбравшиеся на крышу полыхающего дома профсоюзов граждане Украины становились живой мишенью для находившихся внизу палачей. 46 человек сгорели заживо или разбились, пытаясь спастись от огня. Реакция киевской власти и украинских средств массовой информации оказалась весьма в духе антитеррористической операции. Люди в Доме профсоюзов подожгли себя сами, Хотя из видео отчетливо видно, что людей заживо сжигали, душили, забивали до смерти. Виновных в одесской трагедии так и не нашли. Майдан запустил необратимые процессы, которые привели не только к развалу страны, но и уничтожению ее мирного населения. Жуткие эпизоды огненного погребения людей в Одессе, произошедшие при абсолютном попустительстве милиции и пожарных, вместо ужаса и сочувствия вызывали участие украинцев в состоянии близкой к эйфории. Казалось бы, общество должно было заставить и враждующие стороны, и действующую власть искать компромисс, но, как выяснилось, события в Одессе стали лишь новым этапом в цепи кровавых событий. Мне уже это... Мариуполь, 9 мая. Горожане праздновали День Победы когда около половины 11 утра 60 военнослужащих в полной боевой экипировке под прикрытием снайперов пошли на захват Мариупольского управления милиции. Нацгвардейцы расстреляли здание УВД из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, в результате чего было убито более 20 милиционеров. Здание управления внутренних дел Мариуполя сгорело полностью. Возмущенные действиями карателей, безоружные мариупольцы вышли на улицы города, Тогда боевики Нацгвардии открыли огонь по мирным жителям. Погибло 15 человек, 17 горожан оказались в реанимационном отделении. воскресенье 20 апреля 2014 года, священный для всех верующий день Пасху, в Славянске правым сектором были убиты мирные жители. Несколько месяцев без передышки украинская армия уничтожала не только инфраструктуру Славянска и Краматорска, но и его жителей, применяя для обстрела тяжелую артиллерию. А для того, чтобы стереть с лица земли Славянск, который стал символом борьбы с нацизмом, Применяли кассетные и фосфорные бомбы. Били пожилым кварталам, больницам, школам, детским садам, обрекая на смерть ни в чем не повинных мирных граждан которые никак не могли понять, за что их убивает киевская власть. Я хочу обратиться к ООН. Я себе, сколько Они молчат. Когда сколько у нас был Майдан, они все время вмешивались. Сколько а вы будете закрывать глаза на то, что здесь происходит? А это, это геноцид надо. против собственного народа. Что вы делаете? Они расстреливают нас, да. мирных обычных людей. Посмотрите, они, они бомбят целые кварталы, в которых мы просто живем с детьми. Они бьют по школам, по детским садам. С кем они воюют? С кем? Кому они что хотят? Какую власть им еще нужно? Они ее уже взяли военным путем. Так сколько можно? Оставьте нас в покое! Мы больше не относимся к вам! Вы фашисты! Вы нацисты! Вы убиваете собственный народ! До каких пор? Сколько вы будете пить? Бомбите! Бомбить! Посредь бела дня! Школы и мирное население! Погибают ни в чем не повинные люди, только потому, что они не хотят жить по вашим правилам, по вашим нацистским правилам. Мы не хотим больше видеть вас, мы не хотим слышать, уходите с нашей земли. Вы враги, вон отсюда, фашисты, будьте вы прокляты. Даже эсэсовцы. прокляты! Скажи, эсэсовцы. ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам. Пятилетний славянский мальчишка Арсений умер на операционном столе. Ребенок получил множественные осколочные ранения в голову. Мама мальчика погибла во время обстрела, закрыв своим телом маленького Арсения. Дочка говорит, мама стреляет, говорит, давай в погреб. Они втроем, она только малого взяла, повернулась. И все. И снаряд влетел вот тебе. И все, и не стала дочки. Его тезка Арсений Яценюк, ставший благодаря братоубийственной войне премьер-министром, жив и здоров. Сзади, сзади, сзади, 2 июня 2014 года украинские воздушно-военные силы нанесли авиаудар по Луганску. Рядом со зданием городской администрации расположен сквер с детской площадкой, где отдыхают в основном мамы с маленькими детьми. В результате бомбардировки убиты и ранены не военные, а гражданские люди, в основном женщины. Мрази! Мрази! Отомстим, девушки, отомстим! Отомстим! Константин Киевская власть продолжила карательную операцию на юго-востоке Украины против мирных жителей. Силовики непрерывно бомбят города Донбасса, в которых осталось гражданское население. Люди, которые не могут покинуть свои города, которым некуда бежать. Это в основном социально незащищенные слои населения. Старики, женщины, дети. Несмотря на все призывы к нынешним украинским властям прекратить карательную операцию против собственного народа, Киев с упорством продолжает физическое уничтожение населения своей страны, подвергает обстрелам гражданские объекты, жилые кварталы, разрушает инфраструктуру региона. 8 июля украинские каратели. Несмотря на обещания президента Порошенко и просьбы олигарха Рената Ахметова, начали бомбардировку Донецка. Самолет-штурмовик Су-25 украинских вооруженных сил сбросил две бомбы на Петровский район города. Киевская власть поставила перед карательными батальонами задачу уничтожить город-миллионник – 1 октября в школах и вузах Новороссии прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний и началу учебного года, отложенному на месяц из-за боевых действий. Однако праздник омрачен трагедией. Школу номер 57 обстреляли через 20 минут после начала торжественной линейки, посвященной началу учебного года. Сотрудники учебного учреждения и родители учеников успели отвезти детей в бомбоубежище, что позволило избежать массовых жертв. Однако три человека в результате обстрела все же погибли. Учитель биологии, ополченец, осуществляющий охрану порядка и подросток. Есть раненые среди взрослых. Белофійки в России, как от них отделяться, яка єдина Украина, если не пришли сюда с оружием к нам убивать нас. Какая едина, никакой едины после этого никакой не может быть. Почему молчит весь мир? Почему? Лучше помогите нам своими уничтожить их отсюда, выгнать, стереть их с лица земли ту туничек, которая пришла здесь убивать нас. В этот день снаряды также упали на Киевском проспекте 48, попав в микроавтобус на остановке общественного транспорта. В результате погибли 9 мирных жителей, до 30 получили ранения. Днем украинской артиллерии был обстрелян привокзальный рынок в Донецке. Пострадали по меньшей мере 8 человек – Украинские войска при поддержке бойцов Нацгвардии и боевиков ультраправых группировок продолжают наносить удары по почти уничтоженным городам Донбасса. Разрушены жилые дома, больницы и школы. Жители Донецкой и Луганской народных республик живут словно в кольце, продовольственные запасы на исходе. Основная инфраструктура городов, вода и теплоснабжение нарушена. Вот во что превратился недавно цветущий Донецк и как в нем живется местному населению в эти дни. Расскажите правду миру, ну что они делают, эта украинская власть, что она делает, как же нам жить, за что гибнут дети, за что старики страдают. Помогите нам, помогите! Накажите их! Разве может быть такая украинская республика? Скажите, за что они убивают? это пиздец. Никого тут нет, мирное население. Что это такое? Кто не скачет, а той мозга! 27 июля украинская артиллерия нанесла удар по центру Горловки. На улице Рудакова снарядом из установки «Град» убила семью из трех человек, в том числе годовалого ребенка. По словам местных жителей, стрельба велась со стороны соседнего Дзержинска. Очевидцы видели не меньше 10-12 тел погибших. По информации ополчения, украинская армия обрушила на Горловку 72 снаряда из установок «Град». Прячась за благовидным названием «антитеррористическая операция», украинские власти убивают своих же граждан за инакомыслие. Уничтожают за их желание жить в цивилизованной стране и говорить на родном русском языке, отмечать свои праздники и по-прежнему считать 9 мая днем великой победы над фашизмом, а не днем траура, чтить своих героев и склонять головы перед ветеранами Великой Отечественной войны и памятью погибших солдат, а не перед портретами пособника гитлеровцев Степана Бандеры, а также за их нежелание забыть и простить убийства ни в чем не повинных людей в Одессе Славянске, Краматорске, Луганске и Донецке. Обстрелы городов на юго-востоке Украины, применение запрещенного оружия против мирных жителей, обнаружение массовых захоронений мирных жителей со следами пыток свидетельствуют о том, что Киев ведет планомерное уничтожение граждан юго-востока Украины, геноцид русскоязычного населения. Твари поздыхали! Твари! Твари! И вы, эти козлавцы, я хотел спросить вас. Я этим мразем. Статья 442 Уголовного кодекса Украины. Геноцид то есть деяние, умышленно совершенное с целью полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем лишения жизни членов такой группы или причинения им тяжких телесных повреждений. Создание для группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное ее физическое уничтожение. Сокращение деторождения или препятствование ему в такой группе или путем насильственной передачи детей из одной группы в другую. Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы. Уголовное дело по факту геноцида русскоязычного населения на юго-востоке Украины уже возбудил Следственный комитет России. Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о геноциде русскоязычного населения, проживающего на территории Луганской и Донецкой народных республик, статья 357 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным следствия, украинскими властями с помощью тяжелого вооружения были убиты более трех с половиной тысяч человек. Более 8 тысяч получили ранения различной степени тяжести, и число жертв ежедневно растет. Ад в Украине продолжается.